мына қыласыз қарындашым азыр сіз өз көзіңізмен көрген білген нәрселерді ғана айтасыз мақұл ба біреуден ұққан нәрселерді айтпайсыз мақұл ба аз, а мен видеоға тартып аламын сізді азыр қана ә. қашан төрөлгөнсүз қаяқта төрөлгөнсүз неге төрөлгөнсүз баштай берсеңіз болады білбеймін бәке неге білбейсің мен төрөлөтканда өз көзүмөн көргөн эмесмин абайке ошон үчүн билбейм қарындаш мындай да сен азыр жалған көрсөтмө берип атканың үчүн алдыда эмне күтүп атканын билесиң да ооба билем во жакшы билет экенсиз кана айтчы эмне күтүп атат беш миң сом жок байке күткөн жок жок билбейм байке билбейт болчумун жок өзү айгерим саматова деген сизби өзү ооба жоқ байке әзір емес негізі мен так жүріңіз көрсетіңіз алдыда қайсы жерде болды эле окуя баскысы қана россияда іштеп жана жашап жүрген мекендештер үшін қазақстанға арзан баада барып келүүнү қаласаңыз ушул номерге чалыңыз